көз көрүү органы адамдын сезүү органдарынын эң негизгилеринин бири тегеректеги ааламдын токсон пайызы көз аркылуу кабыл алынат көздүн түзүлүшүн карайлы адамдын көзү шар формасында чоң адамдын көзүнүн диаметри болжол менен жыйырма беш миллиметр ал көз алмасынан жана анын жардамчы аппаратынан турат көз алмасынын арткы уюлунан көрүү нерви чыгып мээ менен байланышкан көз алмасы шар сымал алдыңкы уюлу томпок линзага окшош көз алмасы көз чанагында жайгашып ички ядросунан жана аны курчап турган үч катмардан ички ортоңку жана сырткы турат көз алмасынын сырткы катмарынын алдыңкы уюлу жарык нурун өткөрүүгө ылайыкталган тунук сааттын айнегине окшош келип тунук чел деп аталат көз алмасынын сырткы катмарынын тунук челден калган бөлүгү ак түстөгү катуу тканьдан турат да көздүн ак чели склера деп аталат көздүн ак челинин арт жагында тегерете көз булчундары бекип көз алмасынын кыймылын камсыз кылат көз алмасынын ортоңку катмары кан тамырга өтө бай ошондуктан кан тамырлуу катмар деп аталат кан тамырлуу катмардын негизинде пигменттүү кабыкча жайгашып пигменттин аз же көп болушуна жараша көз ар кандай түстө карадан бозго чейин болот түстүү жана сымал кабыктын так ортосунда карек жайгашкан ал жарык шооласынын аз көп түшүүсүнө жараша кичирейип же чоңоюп турат каректин чоңоюп же кичирейип турушун түстүү жаа сымал кабыкта жайгашкан атайын булчуңдар камсыз кылат түстүү жана сымал кабыктан арткы карай улай кирпиктүү денече жайгашкан кирпиктүү денече жумурусунан келген тегерек анын ич жагындагы талчалары чечекейди кармап турат кирпиктүү денечеде чечекейди жукартып же калыңдатып туруучу булчуңдар бар кан тамырлуу катмардын арткы бөлүгү жалаң кан тамырлардан турат да анын сыртындагы кара пигмент кабыкчасы жарык нурун чагылтпастан жутуп турат көз алмасынын эң ички катмары тор сымал катмар бул көздүн жарыкты жана ар кандай түстөрдү сезүүчү бөлүгү кан тамырлуу катмарды ичинен каптап өтө татаал түзүлүштө торсымал катмардын эң тереңинде жарык сезүүчү таякчалар жана колбачалар жайгашкан көз алманын ички ядросу чечекей айнек сымал килкилдек жана көздүн астыңкы арткы камераларындагы суюктуктан турат чечекей эки жагы томпок линзага окшош тунук ийилгич каректин астында жайгашкан кирпиктүү денеченин кирпикчелеринин жардамы аркылуу булчуңдардын жыйырылуусунун натыйжасында чечекей өзүнүн калыңдыгын өзгөртүп алыстан же жакындан даана көрүүгө көздү ылайыктап турат